Das Zero Project holt erfolgreiche Best-Practice-Beispiele bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung vor den Vorhang. Berufliche Teilhabe ist ein wichtiger Baustein für Menschen mit Behinderungen und für eine inklusive Gesellschaft.